සඟ ගැටුණු දා දැනුණු හුඟු මහද පුරා ඔය කිතඹ දෙස බලා සිහිය අතර මග තියා දුර දුරක මම ගියා නොදැනි ලොව නතර වෙලා මුදු සිගිනය කිනුරා හිඳිමි නුඹේ ළඟ මෙමා නැසුණා සේ ඉවත බලා ගියා සුදු නුඹටම පේරිලා නුඹගෙන ගිය හිතමා හිතමා හිතමා හිතමා නැසුණා සේ ඉවත බලා ගියා bernama Perila Lembaga lagi yang hitama, hitama, hitama, hitama Yeah, yeah aha, eh, aha. mahit kate e surang kenawi Takin ayali nuwan handawi මනස පුර එරුව ගලාවි ඊනෙන්දුන් ආදරෙසුව පතාවි එන්න පමාවි වගෙන්න මනාලි ආදර අමුෘතෙ මතෙන්න මනාලි අයති නගන්න නෑවිත් සපාරි නැවටි නැවති ඉන්න මංගාවින්ම ආදරෙ වැටි වෙල්ලා තව කවතාවක් නැති වෙල්ලා මම කුණ ඩොකට නැති වෙල්ලා වගේ මගේ පාලනේ නැති වෙල්ලා ඔයාගේ දාගලේ දැක්කතා ගම රාගලි පැටලිලා නෑසුනා සේයිවත බලා ගියා සුදු නුඹටම පේවිලා උඹ ගෙන ගිය හිතමා හිතමා හිතමා හිතමා නෑසුනා සේයිවත බලා ගියා සුදු නුඹටම පේවිලා උඹ ගෙන ගිය හිතමා හිතමා හිතමා හිතමා පසේ ඉවත බලා ගියා සුදු නුඹටම පෙවිලා ඔබ ගෙන ගිය හිතමා හිතමා හිතමා හිතමා නැසුණා සේ ඉවත බලා ගියා සුදු නුඹටම පෙවිලා ඔබ ගෙන ගිය